Hasta luego, Karasan. It's the old Chucky T, e. boy Chucky T e. from Murray, Kentucky. Yo hablo poquito español, los ingobernables. Y si mañana sanara tu muerte. Hasta luego.